kali ini gue mau unboxing uh, audio interface langsung aja kali ya kita buka ya ini dia guys barangnya SSL 2 plus solid state logic di depannya ini ya, terlalu ya ya SSL yes progres yang oke okay, menurut gue jadi ini kita baca dulu ya SSL bagian depan eh, untuk produk information studio red USB audio interface dua kali SSL integrated mikrofon Impulse RXL dua kali high quality instrumen TSI dua kali profesional live input TRS dua kali power tool handphone input headphone ya maksudnya hmm, dua empat kali audio output DRS atau RCA Unique Play Legacy 4K Judgment Future kayaknya keren 4K 24 bit 192 kHz converters MIDI atau I.O include SSL, product pack, OS, and Windows. ya jadi ini kompatibel sama uh, Windows dan MacBook Pro ya sebenarnya ada dua SSL sama SSL plus kali ini gue mau unboxing yang SSL 2 plus seperti kalian lihat ini bagian knob atas bagian bawah USB interface ada barcode to in output USB audio interface belakang sama aja ya. oh ini eh, semacam software daunnya itu ini sih lebih lebih mereka nganjurin ke Pro Tools ya Pro Tools update them live cloud dan aktif ya tapi uh, nanti akan kita coba dengan versi DAW lainnya entah itu Cubase, entah itu Logic Pro atau apapun apa mereka ini kompatibel juga tapi kayaknya sih kompatibel ya oke okay. inside the balls. Okay. Let's go. Yeah, I thought about do that. jadi ya kecil ya dimensinya mungkin sekitar 20 kali 15 ya tebelannya sekitar 8 atau 7 cm lah ya oke okay. hmm, masih wangi guys oke okay, kita lihat uh, knopnya ini bagian atas ini ada jadi dua channel lah dua channel itu satu channelnya ada tombol phantom untuk mikrofon line one line, line two itu biasanya buat instrumen atau midi grafik equalizer knob uh, eh, gain ini untuk mengatur volume ya nah, ini legacy yang tadi gue bilang asik nih kayaknya harus perlu di kulit nih 4K legacy 4K nya ya. dan sebelahnya juga sama ini channel 2 nya uh, Phantom line 1, line 2 grafik uh, indikator mode uh, oke okay. 4K nya dan ini monitor untuk spektrum ini indikator USB SSL2 hmm, monitor ini buat monitor ya jadi nanti hmm, mungkin bisa connect uh, uh, untuk output uh, left dan right nya ya di sini pons pons A pons B dan this pon A untuk earphone ya monitoring control pakai earphone so this is uh, untuk bagian atasnya wow ini tulisannya timbul sablonnya timbul semua kayaknya sih bahannya besi gue suka nah yang di bagian belakang ini kayak PVC ya atau plastik sih lebih lebih jelasnya bagian belakang kosong lebih kecil bagian depan nah, ini yang paling uh, kita lihat ada USB tipe C terus ini apa ya apa atau nanti mungkin akan kita cari ini MIDI dua uh, input dan output ada tulisan SL Jufo plus ini pons yang tadi A ini B outputnya ya input nah ini untuk as outputnya ya output untuk speaker jadi nanti ada ada dua yang outputnya jack 3,6 dan output audio dan ini input untuk instrumen yang pertama itu baik itu mic instrumen gitar bass atau semacamnya sini tulisan solid lagi oke udah sih itu aja oh bawahnya cuma ada serial number sama tulisan solid lagi bahannya sih bed gitu sih bahannya tapi ajib deh kayaknya hmm, bang cuy oke eh, kita lihat isi dalamnya apa lagi ternyata ada buku Oh ini sih kayak apa ya ya kayak biasa lah ada kata pengantar doang sih nggak ada ada ya paling sedikit tentang rekonstruksi bagaimana install nah seperti ini wah oh, ada, ada tipe C loh USB nya ini USB biasa kompatibel dengan Mac Windows lah ini dia cuma dapat kabel USB ujungnya besi power ya oke okay, buat power ya ini USB 3 point oh nah ini sih yang cukup unik ya jadi ini tuh output dan inputnya itu ini eh, USB tipe C ya ini keren sih lebih ke apa uh, inovasi baru sih ya jarang-jarang oh di sini nggak ada adaptornya nggak ada adaptor kayaknya sih langsung semuanya wah keren juga nih jadi kompatibel bisa dibawa kemana-mana bisa dibawa rekaman di luar ya paling kita butuh power bank atau kalau misalnya ya cukup kayaknya powerbank keren banget keren asli cuma dua ini USB ini sih ya powerbank kan kebanyakan pakai uh, eh, ya, ya ya yang inovasi tuh input outputnya USB tipe C sama USB tipe C kayak ini output input inputnya outputnya USB 3.0 inputnya uh, eh, USB tipe C ya keren keren keren asik asik jadi dalamnya <clears throat> nggak ada lagi kosong jadi cukup kayaknya sih simpel itu aja ya nggak ada lagi oke jadi isinya itu satu paket hmm. USB tipe C jangan USB tipe C dan tipe C dan ini USB tipe 3.0 ke USB uh, eh, USB tipe C kitab-kitabnya ini sih nggak terlalu manfaat banget sih ya. ya paling nanti kita buka uh, ke situsnya dan seperangkat alat canggih ini nggak ada adaptor kayaknya sih keren yang lain sih uh, pakai adaptor lah ya wah ini keren banget coy lo harus coba nanti uh, ya mungkin itu aja sih ya, nggak ada lagi nah untuk review selanjutnya nanti akan kita bahas uh, tentang knop knob ini fungsinya untuk apa gue sih penasaran sama yang 4K nya nih uh, legacy 4K nya kayaknya si ajib lah ya keren warnanya hitam lagi jadi nggak nggak cepat kotor nggak kayak yang lain hmm. kalau kayak gue lihat sih kayak eh, dengan merek-merek yang lain sih nggak beda lah ini Inggris punya ya buatan Inggris masuk ke Indonesia gue beli dengan harga sekitar 5 jutaan ke atas ya sekitar 5 jutaan untuk dua SSL solid state logic 2 nya kalau solid state logic 2 nya di bawah 5 juta sekitar 3 juta berapa 3 juta sampai 4 jutaan sekian lah oke okay. home recording kayaknya sih keren kita akan coba dan kayaknya asik terus mantap eh, ringkas bisa dibawa kemana-mana tinggal kita cek kualitasnya seperti apa fungsional seperti apa is a good choice to prepare this home recording uh, audio interface uh, compact kecil dan ya. mantap oke okay, see you guys kita lihat lagi nanti uh, pembahasan untuk apa sih nah, kinerjanya seperti apa hasilnya apa maksimal atau seperti apa g o b y e